espacio tratado con todo cariño, con respeto ao entorno, facendo que a xente poida desfrutar do espacio público que é seu, é o espacio democrático e pertence a cada unha das veciñas e dos veciños. Música As Neves está construindo un grande circuito peonil onde a xente pode desfrutar, pode moverse con seguridade. estamos para celebrar que conseguimos, a través de ese financiamento que se objetivamente se concede aos concellos a través da Diputación de Pontevedra, teñamos conseguido transformar un espacio que estaba degradado se construye para as persoas, se construye en función da paisaxe e se é capaz de, de crear unha simbiosis, unha simbiosis espectacular entre a estructura urbana e a estructura natural. Música